समंदर बिखरा हुआ है ये मंजर तेरे लिए है मेरा जहां नींदों को मेरी चुरा लो खाबों में अपने बसा लो